Rezerv grupo. Thank you. Hej och välkommen till en ytterligare ny video. Eh, jag sitter jättebekvämt här. Det är ganska mysigt här. Och nu, den här gången, så är det bröllopet som är hans. Han som sitter där i mitten någonstans. Eh, och vi är från killarnas sida så det är lite annorlunda. Det är mycket tjejerna som fixar i bröllopsgrejen. Ja. som ni ser nu så är vi och tar massa, massa, massa bilder igen i det här eh, bröllopet eller ringgrejen också. Och det är de där två vi ska ta kort på, eller vi håller på att ta kort på dem. Att ta kort kan vara ganska jobbigt. Men nu är det nästa dag och vi eh, hämtar vatten. Eller jag ska hämta vatten jättemycket. För det är också någonting som man bör tänka på när man kommer hit. Eh, man kan ju inte dricka vatten direkt ur kranen och man kan inte lita på allt vatten heller som finns i vattenflaskan. Utan ehm, man behöver kolla på typ så korken så att ingen har eh, bara fyllt på och skruvat dit den. Typ. Ja, det kan jag Tydligen så är det här vattnet ganska bra. Ja, jag är rätt inne. Det är ganska bra och rent och fint, tror jag. Jag vet inte. Någonting. Fast det var det här vattnet vi letade efter förut och vi hittade inte det. Jag har lite ont i halsen. Jag tror jag börjar bli lite sjuk. Vi är på väg nu till eh, det huset som jag växte upp i. Det ska bli kul att se hur det ser ut nu. Jag har hört att det har blivit en liten skola där. Men uh, ja, vi får se. Och jag har de här två med mig som mina guide. Uh, uh. här går ingen bra. Du hittar inte. Det är nu. Ja. för att eh, ja, för det tog för lång tid för honom och han kastade ut oss från eh, hans eh, Titti Safari. Mm. Det går på batteri. Och man vill köra parkour på väggar här, eller på murar, kolla in det här. Jag trodde att det skulle vara enklare än så här, men eh, det är det inte att hitta ens barndomshem. Men vi fortsätter leta. Jag ska fråga runt lite grann. Fanny, Fanny. Water! Det finns jättemycket vatten här. Ah. Jag ska inte göra det här igen. Tack. Det var mycket bättre. Kolla vad vattning det var här. Det var där jag misstänkte men Den här guiden sa inte någonting. Vänta, man har lite memory back on lite. Din är nost. चिन्नु भयो चिन्नु चिन्नु होइन थाहा छैन अनि पढ्नु Nu ska vi gå och kolla på eh, det huset som eh, jag växte upp i. Det här är det huset som jag har växt upp i. Tyvärr så finns det nästan inget som jag känner igen förutom den här dörren och det här fönstergallret. Acho que ele aqui é a chaleira. Malaguei, Nu håller vi på att äh, <clears throat> fixa honom film. Oj, 먹기 많이 미치고 यता 뭐냐면 뭐야 여전히 Tack för att ni kollade ända till slutet. Kom ihåg att likea min video, dela videon och sabba på min kanal om ni tycker att det är något vettigt jag håller på med. Så ses vi alldeles snart igen. Hejdå!